අපි වැඩසටහන් අපි ගත්ත ප්‍රෝග්‍රෑම් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අපි අවසන් කරේ නෑ. ඇයි අවසන් කරේ නැත්තේ? ඒක දේශපාලනට යට වුණා නැත්නම් ජනමතයක් ඇති වුණා. ඉතින් ජනමතය හැදුවේ මාධ්‍ය. ඉතින් මේ සැරේ මං අහන්නේ ඒ නිසා මේ වතාවේ සාර්ථක කරන්න මාධ්‍යයෙන් සම්පූර්ණ සහාය දෙන්න කියලා. මේක විතර නෙමෙයි MCC එනකොට කිව්වා MCC එක රට මේ දෙකට බෙදනවා කියලා. ඊළඟට IMF එකෙන් ගේනකොට කියනවා අපි බටහිරට යට වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ඔක්කොම කරගෙන යන්න අපිට අමාරුයි. ඒකයි මම මේ සැරේ එන්න කිව්වේ. මොකද මේ සහයෝගය තියෙනවා නම් 17 වෙනි එක අපි සාර්ථක කරන්න. අපි එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි දැන් අමාරු තැනක ඉන්නේ. පරණ සෙල්ලම් ටික, පරණ ගේම්ස් ටික ගහන්න බෑ. කැව්වොත් අපි තව යනවා. ඒකයි මම ඔක්කොලන්ට කිව්වේ මේ අතීතය අමතක කළා. අපි ඉදිරියට යමු කියලා. මෙතුමලා කරු වැරදිත් තියෙනවා, අපි කරු වැරදිත් තියෙනවා. එකම නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කරපු වැරදිත් තියෙනවා. ඒත් අපි විශේෂයෙන්ම එකඟ වෙලා සහයෝගය දෙන්න කියලා. එච්චරයි මං ඉල්ලන්නේ. කතා බහක් යනවා විශේෂයෙන්ම මේ මුදලුත් රාජ්‍ය වේදම් පියව ගන්න යොදාගෙන ඉවරලා හොරකම් කරන්න සූදානම් වෙනවා වගේ කියන කාරණා. මේ ලැබුණු සල්ලි අරගෙන අපි මේ මාසේ පඩි ගෙවන. ඒක හොරකම් කිරීමක් නම් මේ නිකන් කතාවන්නේ ඒක මම මම කියන්නේ මගේ ඉල්ලීම තියෙන්නේ ඔය කතා කියලානේ මේක නැති වුනේ. දැන් මේ සල්ලි ඔක්කොම අපි මේ සැරේ යොදවනවා පඩි ගෙවන්න. ඉතින් ඔබතුමා කිව්ව හැටි මම නවත්තන්නම්. ඒකට කියන්න මාධ්‍යයෙන් කිව්වා ගෙවන්න එපා කියලා. මම කියන ඔය කතා අරන් ඉන්න එපා. ඔහොම කියලා කියලානේ. ඔය කියන සමහර මිනිස්සු වරකම් කරන ඊට වඩා. ඔය ඉන්න මේ හැම එක්කෙනාටම වඩා ජනාධිපතියට මගේ පඩිය අඩුයි. ඔතෙන්ට යන්න එපා කියලා කියන්නේ. මං කියන්නේ ආකල්පය වෙනස් කරන්න කියලා. දැන් මට කිව්වේ මං ආවේ හොරුන් ආරක්ෂා කරන්න කියලා. ඔක්කොමලා කිව්වේ මම මල් මුදල් හොරකම් කරන හොරුන් ආරක්ෂා කරන්නට කියලා. දැන් IMF එක්ක සාකච්ඡා කරලා දකුණු ආසියාවේ තදම දූෂණ මර්ධන නීතිය අපි ගේනවා. ඔව් ජනාධිපතිතුමනි මේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ටෙලිකොම් සමාගම ඇතුළු මේ ආයතන කීපයක් ඒ කියන්නේ රජයේ කොටස් විකුණා දැමීමට තීරණය කළා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්ද? මම පාඩු ලබන්නේ නැහැ. අපිට ණය ගෙවන්න තියෙනවා නේද? ඔයා තියාගෙන ණය ගෙවන්න බෑනේ. අපිට ණය ගෙවන්න බැරි නම් ගෙදර තියෙන මොකක් හරි විකුණලා හරි ණය ගෙවන්න ඕනේනේ. ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඇයි මොකද්ද මම පැහැදිලි කිරීම ඕනේ? ඇයි පාඩු ලබන්නේ නැති ආයතනත් විකුණලා දාන්නේ? ඔය මොන ආර්ථික ධර්මයේද කියන්නේ මට? මොන ආර්ථික ධර්මයේද මගෙන් අහන්නේ? ඒතකොට මං කියන්න. අපි රජයේ මේ ව්‍යාපාරව ඉන්න වැඩක් නැහැ. කොයි රටේද නීතියක් තියෙන්නේ මේවා තියෙන්න ඕනේ කියලා. ওই සංස්ථා අල්ලගත්තාම කවුද හම්බ කරන්නේ රටද? කාගවත් වගකීමක් නැහැනේ. මම අපි යන්නේ සාමාන්‍ය රටක් හැටියට සීග්‍රෙන් දියුණු වෙන්න. අපි විතරයි මෙතන කියන්නේ මේවා තියාගන්න ඕනේ. දැන් ඉන්දියාව විකුණන්නේ මේ ඒ අයගේ ගුවන් තොටුපොළ ගුවන් තොටුපොළවල් විකුණන ලාභ ලබන ඒවා. දැන් ඉන්දියාවත් එතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන. අපිත් එතෙන්ට යන්න තියෙන්නේ. රජයට තියෙන්නේ රජයේ සේවා ගෙනියන්න. නීතිය සාමය ආරක්ෂා කරන්න, ජනතාවේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. අද හොඳ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තියෙනවද? ඉංගලන්තේ කරන්නේ ඒකනේ. ඉංගලන්තේ කාටද අයිති මේ ටෙලිකොම් එක? කාටද අයිති ප්‍රංශේ කවරටද අයිති ඇමරිකාව ඉතින් අපි එහෙම දියුණු වෙන්න ඕනේ නැත්තම් උතුරු කොරියාව වාගේ වැටෙන්න ඕනේ ඉතින් ඒ දෙකෙන් මොකද්ද කැමති කියලා ඔබතුමිය මට කියන්න රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න